第 Finally the core started to move Duna's escape camera to into girl in a corner in 2097 it was the Corbett to go into the Francis cell. I, when I investigated the Corbett's performance, I found a sentence that bothered me. The mechanical corpse place was gathering nanoplans from before to destroy the BWC. And there was a nano plant.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 it won't be possible to create the time warp device. That's how Mary appeared in the pub. That's right, if you do not miss the duration unit he developed by controlling the core blades, he will create a huge energy wave to swallow the world consume energy wave. And the corpus 2102年の六 is in a frenzy. The Pongji War in 2002 is the energy base. We can go there directly first. Go to Shibuya in 2002 and infiltrate into Roppongi more straight underground passage It's the enemy base. It will be a new enemy station in the Apongi mode you have never seen before. So always be vigilant and be safe. た一つの希望にみんなの願いを渋谷 We are here to defeat the Cobras. enemy bases in Pongjimo in the center of Rapongi. Of course, we can learn from the front. In the front lobby I'm at Galen Mechanical there. created a defense called the Imperial Guard in, on post at all times. We have to avoid them enter the building first. There's an underground passage leading to Roppongi Mall from Shibuya here. If we use that, we can penetrate straight into Roppongi Mall. This is map. It's a single palace. Mario! Mario. 飲んだぞ上以前台服跟 日服它有个市政厅的地图，现在东京里面。给死掉了。 クイズ 里能，他就只有这个技能。 アッシュレイに会える私は君もアッシュレイも止めることができなかった歴史はまた予定通りの未来へと流れるだろう 君が真の鍵だったのかもしれないなけれどもう遅いこれで世界は滅びるまだ間に合うわュナスああアシュレイだアシュレイそこにいたんだね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 必ずジパングを守り抜きます。ユナス、一緒に行こう。そして、彼女には私のこの力を。あなたはまだ命絶えるべきではありません。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 That is my of この世界の決められた定め results that we cannot avoid, no matter how much we try to change it. But only 滅 we can change the energy of destruction into 変換 energy of creation. れば Zipango will become free from されると同時に Akasha Chronicle and 自由な世界に復活 resurrect as a truly free world at the same time. 破滅の力を創造の力に変えられる鍵あなたの手で私を止めてくださいアシュレイがエネルギーのうねりを体内に封印しましたそして最後の敵が現れました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 Aphibian is at the top floor of a Fabian。所以这个欧碧拉其实就是阿舒雷变过来的。还打。The angel will descend from the heavens and bring forth the destruction of the world with a flaming sword. There are two types of debuffs, and the type of debuff will change her attack you have to maintain the overall ratio of debuff to survive threatening patterns. You can check the type of debuff on the party members and the timer. 멸망의 the star carry on the waves at high level, paradise got a sort of light will read the light of heaven. Oh shit. With the light, step power of light to reduce damage. Before the wave of light sweep over, gather as much power of light from the green

is this right? Due to the collapse of the star, spirit recovery will be limited from now on. If approached the light side of light roaming from the ground, HP is automatically recovered. 지금부터 내 영역 검 Soon, the angel tears down the earth and even reaves the stars' last breath.

它有一些秒杀机制，是不是？ lines disappear. will 他恢复不了，也复不了。 不了水。アーシア。アーシア、please do well. Everyone, thank you. あと頼むわ。皆さん、ありがとう。アフィビアン。世界が崩壊している。今すぐ脱走。 私のことが見えるか、うん、見えてはいないけど感じることはできるわとても鮮明にねすまない私は私は君のことを諦めることができなかった 大丈夫よ、ナさん。ルナさんの everything is alright. 知っているわ。もう、大丈夫だから。私たちはこのまま消えるのか。うん。we'll be together again. 新しい世界で。また一緒になるの。 survive. Everyone, everyone. If there's any survivor, answer me anyone. not a survivor. San, 大丈夫ですか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 世界を復活させますジパングは生まれ変わったのです I went to the people of Devangua, Dina and the people from the resistance forces. After the revolution was removed and the people of Devangua are slowly returning to Tokyo, it will revive not right away, but not so far into the future. Iran and Punisher, the members of resistance at the Akiba Habara Center Control System are helping the Sipangoli and they seem to be doing their job. And the biggest transformation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 those eyes. Only strong will lead to the future. Okay, OK，第三章结束。 东叶药符是第二、第三章一起开的，也挺好。他就只有三个奖励：一个勋章，一个闪光极限抽奖秘钥，还有两两千个未来洞天币。 那第三章的剧情，还有整个未来冬天剧情，先看到这，然后后面就是打 boss 的环节了。